A outra banda de ideias eu achei bem bacana, porque tipo, eu já tinha um pouco de experiência, adquiri muito mais, porque quando você convive com mais gente, você já pega mais experiência das outras pessoas e mais informações. Ah, na minha opinião, sempre que eu falo com as meninas, eu acho que elas têm que ter um empoderamento, tanto do corpo delas quanto da atitude. Então elas não podem deixar de ser oprimidas por nenhum homem, ou seja lá qual for a idade dele. Elas têm que ter autonomia e ter atitude, e não deixar isso empatar na vida. A atitude era é se posicionar e dizer eu quero desse jeito e não deixar o homem dominar toda a relação ou todo um futuro pra frente dela. Dizer, não, você vai fazer do jeito que eu quero. Ela, não, eu não vou fazer do jeito que você quer. Vai ter que ser um, um tipo uma balança, os dois andar igual, os dois se pesar igual. Nem um ser mais do que o outro. Quanto mais os jovens adquirirem informação, mais eles vão se proteger, vão se cuidar e fazer com consciência. As meninas sempre, tanto falando a gente agora do uso do preservativo, a principalmente a, a principal escolha ou o porquê quando vai fazer sexo não usa preservativo ou quando usa é por conta da gravidez. A não ser isso, elas não ligam. A gente sempre pergunta o porquê não ligar sem uma DST. Não, porque eu não, não vou pegar, porque fulano é bonitinho. Que é uma coisa, aliás, que muita gente, quando a gente leva informação em oficinas, não sabe que é a Zika é uma ISP.